Horain ba, eh, lau urte, aurkeztu genula kereila bat, e, San Fermin 78 gogoan taldeak, e, zenbat istilu haietan e, zauritutako e, pertsona batzuk, e, Iruñeko Peinen Federazioa, eta kereila aurkeztu zenetik, oraindik dik eh, lau urte hauetan zehar, ba, kereila ibili da hueltaka dantzan hemen auzotegian erabaki finkorik hartu gabe. Eta oraindik ez dakigu zer erabaki duten. Eh? E, kontua importantea da gainera, bere momentuan e, epaitegiak itxi zutela e, aurkeztutako kereia, baina itxiera hori behin beinekoa izan zen, ez zen eh, behin betikoa. Orduan irekita geratu zen, froga eh, berri batzuk agertzekotan edo testigantza batzuk agertzekotan, ba, berriro irekitzeko. Eta jakin nahi duguna da, horren arabera irekitzen den berriro sumarioa eh? eta erantzun finkorik ez. Eta orduan, hau, guk eh, aldarrikatzen duguna da, ba, justizia geldoa ez dela justizia. Eta bitartean, ba, arduraduna, garai hartako, e, eh, zea, poliziak egindako, eh, bueno, bordizkerien e, eh, arduradunak ba, hilko direla eta ordu eh, bertan bera geratuko dela, baina kereia, baina batez ere, ba, pertsona hauek hil direlako. Eta justizia bitartean, ba, pelota eh, alde batetik bestera pasatzen, erabakirik e, egin gabe. Hau ez da justizia! Hau ez da justizia! Thank you.